a halin yanzu dai 'yan sanda sun ci nasarar kamun Honorable Alasan Ado Dogo majority na House of Reps a airport a sakamakon zargin da ake masa na ta'addanci da kuma kisan kai. In takaice muku ma a halin yanzu yana prison ga musabbabin dalili ko kuma in ce abubuwan da ya kamata ku sani. na san da yawa daga cikin kunga bidiyon sa yana yawa a social media inda yake kira bin sun kusa da dakiki kuma sannan yake zargin sa da tura yara su je su ruguza masa gida ba dai ku ci kaɗan daga cikin bidiyon ya sani ko lokacin da muka yi majalisar tarayya tare da kwamfuso ya san dakiki ne shi kwakwalwarsa ba ta kai tawa to ɗaukan fansa ne ko kuma abin yana alaka da zaɓe shine aka ana zargin shi da jagorantar 'yan banga suka nufi ofishin nnpp na wannan garin to kamar yadda rahoto yake yawo wasu ma 'yan wucewa ne nan 'yan gari ne wasu kuma 'yan jami'a nnpp ne da suka ga ya janyo wannan tawagar ya harbi wasu mutane sai suke maza suka shige cikin wannan ginin inda suna tani sun shiga sun tsira wanda suna cikin gidan su kuma 'yan banga suka rufe kofar suka banna wajen wuta wannan mahaifiyar ɗaya daga cikin wanda aka harba a ciki ne nan ya zo guduwa wasu kuma suka shige cikin wannan gidan bara ku ji kaɗan daga bakinta. Ɗan ado ne idan ga rawa da jini a titi. Sakamakon da zai wa 'yan tudun wadai kenan to Allah ya ninka mai abin da imana. Ɗaya daga cikin wanda suka tsira daga cikin abin su ma sun to sun yi bayani bara ku ji kaɗan daga ciki. Muna kallo lokacin da ya zo ya jawo wani a cikin masallaci ƙaramin masallaci ya sa bindiga ya halbe shi tun a lokacin muka ga mun tsorata shi alasan ado da kansa ya yi halbi a gaban mun gan shi in ƙara takaice muku mutane wajen goma sha ne suka rasu wasu suna ganin asibiti saboda konewar da aka musu a cikin gida shi dai wannan rubuta bangaren shi ya fito ya ta ya ce shi bai kashe kowa ba ba halin shi bane ba dabi'a sa bane ba tarbiyar sa bane bara ku jira kunnan ku we didn't kill anybody it is not in me it is not in my character i know what a life means and i will never allow any life lost in the face of personal pursuit har dai zuwa ƙarshe me ra'ayinku dangane wannan batu Allah ya samu dace Allah ya bayyana gaskiya magana rufe TikTok ta ƙara tasowa kuma ta ce muku bayani ma ƙasar America ta ba legislatives ɗin ta umarni nan da kwana 30 su gama abin da su a TikTok su goge shi mutane da yawa sun ce wannan rufe TikTok da ake shirin yana da alaka kai tsaye tsakanin rashin jituwa ko in ce dabin da ke faruwa tsakanin kasar China da kasar America domin TikTok kamfanin China ne ba wai kasar US bane kadai ke shirin goge TikTok kasar Canada ma ta biyo su baya a inda suke cewa suka ba da umarni da cewa a goge TikTok daga duk wata na'ura ko in ce manhajar gwamnati federal government devices kasar America na zargin kasar China da amfani da TikTok wajen satar bayanansu kuma idan ba ku manta ba satukan da suka gabata kasar America ta kama balance din kasar China wanda take zargin na leƙen asiri ne ta faffasa su kuma kasar China ba ta musa ba ta ce tabbas balullukan nasu ne amma kuma ba na leƙen asiri bane ba kuma still kasar America ta ƙara kama wasu yan jirage suna yawo wanda unidentifiable flying objects suka kira su da su wanda suke da ake zargin na leƙen asiri ne kasar China ta amsa da cewa nata ne amma ba na dan America aka yi su ba an yi su ne na kasashen da ke gefen America a har yanzu da kasar china ta musa ta ce ita ba ta amfani da manhajar tiktok wajen satar bayanan kasar america amma kasar america ba su yadda ba wasu ma suna ganin da cewa kasar america kishi ne kawai suna ganin da cewa farin jinin tiktok ya danne farin jinin manhajojin kasashen america izuwa da yanzu nake muku bayani ga kasashen da suka kulle tiktok taiwan us da european union sun cire shi ne daga manhajojin gwamnati ba wai da ko ina ba wanda sun ce idan abin ya ci gaba za a cire shi daga play store